ランチタイムですみんなで集まってご飯を食べておりますはい、おります。はい。 これからご飯タイムですじゃあまずは阿部ちゃんのレポートからいってみましょうはいいただきますい黄色いご飯サフランライスおいしいおいしいおいしいということですので審査いただきたいと思いますではでは食べてます